Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Y que tu mirada ya estaba llamándome. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, y ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Acá que te diga cosas al oído que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, sube, sube, Quiero ver bailar tu pelo, quiero sentir tu Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus no me vendámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa me está buscando de mi bamba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después Que Pasito a pasito, suave, suavecito con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oh, Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, Sube, sube, mm. sube, sube. Vamos a hacerle en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares eh, favoritos. Favorito, favorito, pasito a pasito, suave, suavecito.